Well, excuse me for trying to make sure that the gravity levels in this house are safe. You're not checking for gravity. Yes, yes, I want. Whatever. Well, one day when you wake up next to a space station cuddling a space monkey, you're gonna be like, oh my god, I should appreciate my cat. And I'll be so judgy all the time. Thank you. 回 <laughs> 答，回答。